નદી હતી એ નદીની ઉપર એક પુલ હતો એવી છે એ પુલ બહુ જ સાંકડો હતો બે જણ જઈ ના શકે એટલો સાંકડો પુલ હતો એક દિવસ એને પેલી બાજુ બીજી બાજુ બે કૂતરા આવ્યા એ બે ઝઘડવા લાગ્યા હાથ જગાડતા જગાડતા એ લોકો પાણીમાં પડી ગયા માંડ માંડ તરીને એ લોકો બહાર નીકળ્યા થોડીક વાર પછી એની પેલી બાજુ અને બીજી બાજુ બે બકરી બેન આવ્યા બકરી બેન ઓલા કૂતરાઓની જેમ જ પુલની વચ્ચોવચ આવીને ભેગી થઈ ગઈ પણ એ બધા ઓલા કૂતરાઓની જેમ કરતી પણ એ સમજુ હતી એક એક બકરી ચૂપચાપ નીચે બેસી ગઈ અને બીજી બકરી એના ઉપરથી થઈને જ પસાર થઈ ગઈ પછી જે બેઠેલી બકરી હતી એ બકરી ઊભી થઈ અને ચાલવા લાગી તો દોસ્તો તમે જ બોલો કોણ બુદ્ધિશાળી કરાયા કૂતરાઓ કે બકરીઓ બકરીઓ વાર્તા પૂરી